Hola, som el, el Nau i el Marcel i des de, estem, ara mateix estem a la Xina de viatge i des de l'altra punta del món volem donar suport a la reconstrucció de Can Vies. Amb aquest Berkami. Així que animeu-vos a col·laborar perquè ja us podem dir que des de tot el món Barcelona és una ciutat que tothom té molt en compte i si només deixem que, que la ciutat sigui un còmpito de, grans supermercats, superfícies, marques internacionals i no li donem valor a la cultura i a la cultura del carrer com canvies. Estem podrits. Estem o podrits. O sigui que ja ho saps. Som-hi. Sort. Som Endavant. Aquí al poble, quan ens cremen els boscos, replantem els arbres. A Barcelona hem de fer el mateix. Reconstruïm canvies. No es tracta només de canvies, es tracta de quina ciutat volem, de quin futur somiem. Festa mecenes de Reconstruïm Canvies. Sigues solidari i inverteix en la reconstrucció de Canvies. Tots junts ho podem fer possible. Soc l'Oriol Pla i m'estic fent un vídeo autogestionat per recolzar l'autogestió de Canvies. Ajuda! En aquest moment en el que el debat sobre quin tipus de ciutat volem els ciutadans de Barcelona, jo em posiciono al costat de la gent que fa molts anys que ha entrat en aquest debat. Jo em posiciono al costat de la gent de Vies i per això els hi dono el meu suport.